是 S H E。发嗨发嗨，我不爱你，我只想和他在一起。这颗心没畏惧，太坚定。 想拥抱不分离，天打雷劈也要在一起。在采过崖的清晨山下救你，在断桥边的西湖一起避雨，制造每个邂逅的缘分累积，终于可以牵你的手保护你。有你的江南就格外的清新。 着你我的嘴角都会扬起，清晨的轮廓沾满我的憧憬，天空都变透明，听到你的亲口允许。就算法海你要否定，我也要跟他在一起。想牵手，想拥抱，不分离，天打雷劈也要在一起。 着你，我的嘴角都会扬起，青春的轮廓沾满我的憧憬，天空都变透明，听到你的亲口允许。法海，法海，我不爱你，我只想和他在一起。这颗心没畏惧，太坚定，水漫金山也要在一起。 把你要否定，我也要跟他在一起。想牵手，想拥抱，不分离。天打雷劈也要在一起。再伤害我不爱你，我只想和他在一起。 这颗心没畏惧，太坚定，水漫金山也要在一起。法海，法海，我不爱你，我只想和他在一起。这颗心没畏惧，太坚定，水漫金山也要在一起。就算。